Saat banjir bandang melanda pemukiman warga Desa Radda, Kabupaten Luwu Utara, anak praremaja imut berusaha bertahan hidup di atas atap rumah dan bertarung nyawa di tengah derasnya arus air dan lumpur beserta material kayu pegunungan. Banjir bandang Desa Radda Senin malam masih menyisakan trauma bagi Akifah warga desa Radda, Kabupaten Luwu Utara ini terpisah dengan orang tuanya. Saat banjir terjadi, mereka belum menyadari bahwa nyawa mereka sedang terancam. Di tengah arus keras jalan Trans Masamba Palopo, air membesar dan meninggi dengan cepat. Tanpa ia sadari, kedua orang tuanya hilang. Perjuangan untuk menyelamatkan diri tidak kenal menyerah. Akifah, anak praremaja imut ini, terus berjalan di tengah kegelapan dan menerjang arus sungai Meli sambil menaiki atap rumahnya. Akifah mengaku mendengar teriakan warga minta tolong. Jeritan warga lain dan teriakan minta tolong terdengar bersahut-sahutan di tengah arus banjir yang sangat deras dan di tengah gelap malam gulita. Bersamaan dengan itu, gemuruh air terdengar sangat keras. Akifah berusaha bertahan hidup seorang diri di atas atap rumahnya. Beruntung, Akifah selamat. Setelah pamannya yang juga selamat menemukan dirinya di atap rumah dan sementara itu kedua orang tuanya juga ditemukan dalam keadaan selamat. bawa itu susah ke sana tapi bunda pergi Tapi itu saudara aku kalau Keduanya bertemu di tempat pengungsian. Namun Akifah pingsan dan tak sadarkan diri. bang dah ada kepian beritanya. Anaknya kan bang. Ya anu nasa tadi anu buka ada. Di sini bang itu di sini eh, am sangena selamat semua di ada selama bawa ya, kasi dia jadi bawah Mana sih mami orang? Iya ada mesin. Bisa bisa kendak ku tahu jadi mana. Enggak lumayan kan nanya aku na. Sam nah, ke bapak aku dari rumahnya om. Tapi na sampai kan air eh, di situ leka buku ketemu ke air dia. Rumahnya tempat ketemu dari masjid air dari Meli sampai air dari mau Ibone. Eh, kita lihat itu air berapa meter? Tidak tahu itu. Iya, iya letus kepala aja. letus kepala iya. eh bisa kisah sama orang bisa semua bisa semua waktunya itu banjir iya terus paginya sampai di atas atap kan itu bermalam oh, sampai sampai anu iya pagi eh bermalam gitu waktunya banjir di atas atap ki besok iya. pagi baru dapat besok pagi tengah malam kabar eh, kan eh tidak ketemu ke orang tua aku tuh tengah malam dia baru ketemu ke semua

orang tua ta di mana mi waktu itu? Tidak aku tahu mi itu orang tua aku yang penting mama aku di SPBUP. SPBU. Iya. Eh, sekarang sudah ketemu sama orang tua. Iya. Pak baru ketemu semua sama keluarga. <laughs> Jadi rumah tak di sana itu nak? Hancur. Hancur. Kalau adik kakak tidak ada juga? Tidak ada, ada sendiri dari mama kedua. kedua. tidak ada mimpi bisa diselamatkan le. tak iya yo nanti rona sebab mau mati Sementara itu, Dian Mutia, salah satu korban banjir menceritakan sempat mendengar suara letusan saat banjir bandang menerjang. Dirinya pun terpisah dengan kedua orang tuanya. pas itu sebentar nonton tak ada suara letusan dua kali baru jam jam jam jam delapan jam delapan itu kok keluar dari kakakku aku pergi ke sungai lihat tuh banjir di sungai di situ iya. nah nah itu mama aku tuh masih cerita dia nah kira tidak naik gitu anu air padahal tuh naik nah pas itu di atasnya anu di atasnya batu masih cerita pas mau pulang nih ada mie habis itu dekat di depan rumah tidak sempat ambil barang-barang lari pas saya terus eh sama ki orang tua di itu tidak. sama kan neneknya eh, Saskia ah. terus eh, ibu pada waktu itu tidak tidak ketemu le di mana pikir ketemu sama ibu tak di jalan di jalan jadi rumah tak terendam sekarang sudah tidak ada mitu rumah kelihatan ada tapi ya. kalau di di tempat tak mengungsi ini nak apa-apa yang kita butuhkan kan itu itu banjir ada ada lumpur sama kayu toh ya, dana eh. air air kayu kayu baru kayu, batu baru batu iya baru lumpur nah, itu batu kena eh, kaca rumah orang jadi pecah-pecah jadi banyak ya. orang iya. kena kaca banyak orang kena kaca itu waktu tidak tidak tidak tidur jiki toh tidak sempat langsung lari itu memang ah, tidak sungai dulu lihat baru lari lari ambil hp baru lari keluar ada apa baku burung sama air, air itu iya nah, burung air yang di belakang di belakang situ ada orang oh, banyak banyak tak ini sampai air sampai kira-kira apa harapan tak ini nak apa lagi nak orang tua Akifah dan Dian Mutia kini harus memikirkan nasib mereka ke depannya. Ia belum tahu bagaimana membangun tempat tinggalnya yang kini telah rata dengan tanah setinggi atap rumahnya. Sedangkan seluruh barang berharga milik mereka telah lenyap dan untuk saat ini mereka hanya bisa berharap uluran tangan dari para dermawan.